traballadoras e intelectuais que hai máis de 40 anos puxeron os xermolos do movimento feminista. Xermolo que estoupou, que fragou, que se consolidou en marzo de 2018. En marzo ver que facemos. Os nosos amigos visítanos dentro do ceo, son os anxos. Ven, ven. primeiro o movimento feminista. Ese foi o primeiro momento, o primeiro movimento que desconcertou o poder. E despois o movimento das persoas pensionistas. E desconcertámonos. Primeiro ríronse de nós. Pensaron que íamos manifestarnos un día e que nos íamos retirar. E continuamos nas rúas, ocupamos as plazas, e por primeira vez en máis de 10 anos conseguimos facer recuar os verdadeiros poderes que gobernan